saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, so dah lama tak jumpa ya. Apa khabar kalian? Okay, ada duduk dalam rumah tak? Kena duduk dalam rumah diam-diam ya. Alright, so ini adalah rumah saya. That's why lain daripada apa yang anda lihat kan. So, hari ini kita ada unboxing. Unboxing yang memang uh, produk yang dah lama sangat Sean tunggu memang lama sangat Kenapa? Kerana sejak daripada sebelum tahun baru Cina lagi sampai sekarang Barulah dapat So apa itemnya? Ha, ini dia ah, Jeng jeng jeng Ini dia Produk daripada 3DG Dan uh, adalah model jenis G17 Okay Kotak memang cantik lah Tengok kotak dia Huh hmm. Memang cantik Solid Oh macam ni Okay Tetapi adalah Spelling error sikit Ni ni ni Spelling error sikit Sepatutnya A new era Has come Tapi dia dah Ear <laughs> Macam tu lah China punya So maafkanlah 3DG ni ya Alright Jom kita lihat Apa yang ada dalam box ah, Dah ready belum? Haa ah. Okey. Ini dia. So apa yang anda ada ini bukan uh, user menu ya. So ada user menu satunya tapi tak sure lah tulisan Mandarin Sean pun tak pandai baca. Mungkin anda scan lah QR ni dapat sesuatu kod ataupun user menu dalam tu kod. Alright, ada sekeping user menu lah kita panggil ya. Lepas tu, ha, ni. Oh, cermin mata keselamatan dia lain macam punya ha, nampak so cermin mata keselamatan ini memang penting kena pakai sentiasa dalam permainan ataupun di kawasan permainan alright cantik ni memang custom made punya lah dia khas untuk dia tu je lepas tu ada gel ball oh, tengok gel ball dia macam tabung uji ni nampak dia material daripada uh, macam kaca macam kaca lah tapi tak sure ke kaca ke tidak kalau dia bukan kaca dia adalah acrylic so nampak premium lah premium jelbo pun premium lah ok lepas tu ada Mac. so satu Mac. memang dia ada lubang ni ada dua ni ini kalau anda beli pre-order yang first batch 1200 unit tu first batch anda akan dapat dua bateri dengan dua uh, Mac Kalau tak, sekarang memang dah lepas lah Tak ada dah, memang dah tak ada lah uh, You akan dapat satu saja sekarang Sebab memang uh, eh, 1200 unit yang first tu memang pre-order Memang kira public funding bukan pre-order Bukan sekadar pre-order Diorang ada public funding Artinya 1200 orang yang bayar kepada mereka tu Mereka dah dapatkan duit dia duit anda semua-semua ni sebagai investor juga baru dia ada duit yang cukup untuk develop model yang ni kalau tak, tak adalah model ni alright so Mac dia special Mac tapi adalah macam kasar sikit lah ah. daripada nylon daripada nylon eh dan dia ada bateri ha, ni bateri pun memang custom made lah ni bateri ha, bateri dia 420 mAh 11.4 watt. alright 420mAh 11.4 volts ok nampak lah macam ni lah ok so apa lagi Aha, tak lain tak bukan ini kita punya hero ok perasaan di tangan hmm, macam macam ringan sikit berbanding dengan P1 ringan sikit berbanding P1 uh, tetapi secara keseluruhannya consider okey lah consider okey cantik juga okey hmm. Not bad, not bad. Nanti kita bagi close up ya. Okay, kita tengok apa yang ada dulu. Keluarkan saja. Ha ni ni ni. So, ni ada spare part sikit spare part sikit apa yang ada kat sini ok ni nanti kita cerita uh, dia ada satu utas ni ha lah, tali untuk ikat ni ha ini sebagai satu uh, alat yang berguna juga kalau ada isu mekanism nanti ni nampak ni memang alat yang berguna tempat ni tapi dia nylon lah dan dia ada penghargaan sikit ha, di sini anda boleh nampak tak dia tulis penghargaan. Ha ni 1200 unit ha, dia terima kasih kepada semua yang telah ha, buat public funding 1200 unit ni. Ha, that's why barulah dia ada uh, model ni dikeluarkan dan uh, public funding tu dimulakan pada tarikh ni dan item dikeluarkan pada tarikh ni. Ha, nampak tak? Memang ada guna ha, benda ni. Memang ada guna, memang ada guna. Tapi uh, tu pasal teknikal kita buat video yang lain ataupun tunggulah sesiapa yang pro untuk buat video dia uh, ada part satu ni part ada satu part ni okay. lepas tu ada juga satu o-ring o-ring yang anda boleh tukar untuk digunakan di kawasan uh, out, outer barrier ke inner barrier panggil inner lah ni memang tak ada outer kan uh, anda boleh tukar kalau dah macam leaking kan Alright. Ni kita masukkan balik. Kita letak kotak tepi ya. Okay, so kita balik kepada view yang macam ni pula ya. So sekarang ini bateri dia. Bateri, bateri dan kita nak masukkan bateri kepada Mac yang ni lah. So Mac yang ni kalau nak reload di sini anda kena tarikkan spring yang ni sampai dia sangkut kat sini dulu. Tarik ke bawah dan bahagian ni anda buka. Pusing macam ni, putar je. Pusing. Ha, keluarkan dia. Okey, keluarkan dia macam ni dan boleh masukkan gearbox nantilah. So Jiaobo yang uh, boleh masuk di sini orang dalam 20 ke 22 ke 23 biji. Ha, itu nanti sebelum kita buat FPS testing tu kita masukkan Jiaobo kat sini kita try lah. Okay. Dan untuk masukkan bateri pula di sini sebelah sini anda tolak saja. Tolak ni ke sebelah sana. Tolak je. Anda akan dengar bunyi dia. Ha, nampak? Sikit je. Tolak dan anda boleh keluarkan ni. Ha. So, uh, yeah. Bateri ni sebenarnya dia menggunakan uh, connector XT30. So biasanya um, kita guna apa uh, connector yang biasa tu kan dan kalau upgrade sikit dia guna connector Tamiya dan yang ni kali ni dia guna connector XT30 dan berita yang tak baik Memang ah 3DG ni dia tak bagi uh, charger. Ah. Anda kena usahakan sendiri charger ataupun anda kalau pakai lipo balance charger tu anda kena adalah dia punya connector yang boleh uh, charge XT30 ni. Alright. So itu anda kena fikirkan ya sebab dia memang tak bagi sebab nak kurangkan cost kot. So uh, nak masukkan dia punya battery di sini anda sambunglah dulu lebih mudah untuk anda sambung lebih mudah untuk anda selitkan dia okay. masukkan bateri dulu konektor dia baru anda sumbat bateri okay. sumbat bateri okay. dia kan anda kena eja-eja sikit lah sini sebab dia sini kan tinggi nampak dia tinggi sikit kan ni ada bonjolan ni so dia boleh sorok-sorokkan sikit so anda kena eja-eja sikit lah okay. boleh tak kena jaga-jaga lah nanti dia uh, ter apa pula terkepik ke ataupun <laughs> sesuatu yang tak baik berlaku eh. Jap ah. Betul dia tu. Start balik ha, ah, macam ni. Macam ini. Oh, ke saya dah silap ah. Biasalah Sean ni bergelut dengan bateri <laughs> Selalu je bergelut dengan bateri Baru dapat Alright So Dah masukkan bateri Kita tengok sikit pula yang ni Kita tengok sikit yang ni Okay Okay Tak boleh nak fokus lah Tak boleh nak fokus hmm. Susah sikit tak boleh nak fokus Nantilah saya ambil uh, Video close up uh, Ni ada Glock Ada 17 Gen 4 Austria Kamera ni lain daripada sebelum saya guna ni that's why dia macam tu ok bahagian bawah Ah, ini button safe ini button safe kalau kat bawah boleh tembak kalau anda tolak dia ke atas dia tak boleh lah nak tekan tolak ke atas dah memang dah lock lah ok ini kena bawah dan kalau belah kanan ini untuk kalau anda tolak ke bawah ni anda boleh keluarkan slide top slide ke atas ni Alright. Jom kita try masukkan battery. Ha ni bahagian dalam. Boleh nampak tak? Ha ada nampak sikit motor dia. Okay. Release di sini. kita panggil ini lah Ini dia daripada besi ya metal ini pun daripada besi okey memang menarik so selepas ini uh, kita akan buat fps testing dan sebelum fps testing kita timbang sikit ya okey so ini penimbang kita timbang 370 gram That's why dia lebih ringan daripada P1 370 gram Okay Okay guys, so sekarang kita nak test FPS dia So sebelum tu Mac Dan kita memang menggunakan Jabo lah Jabo 7 ke 8 mm Yang tak bahaya kalau anda tekan Dia memang pecah ini adalah jawbah jangan masukkan benda-benda yang selain daripada jawbah ke dalam tu rosak nanti okey so nak re, uh, nak reload dia senang saja yang first ni ni nampak ada ni kan anda boleh tarik kiri kanan pun boleh sehingga dia sangkut kat sini tarik dia okey dah macam ni lepas tu yang ni nampak anda putarkan dia ke uh, jam 1 dengan 7 Okey, kedudukan ni dan keluarkan ni lepas tu masukkan jawbor dia boleh support around dalam 20 ke 22 ke 23 biji lah macam tu lah ok masukkan dia jawbor sekejap ha, support oh, oh, oh, oh. sebab ni bukan bu, bukan di pejabat lah di rumah je so tak adalah yang apa botol-botol tu Okey. Ha, orang macam inilah. Nampak. Orang-orang macam inilah. untuk balik dan ini tak payah naikkan dia sendiri. Uh, anda masukkan dalam ni je. Okey. Right. Jom kita panggil Mr. Ace. Okey, Mr. Ace dah lama tak jumpa Mr. Ace. So ni Mr. Ace ataupun Krono kita lah nak bagi anda tengok macam mana tembak ke belah mana uh, eh, macam ni lah right jom kita try ya sekarang kosong sebab ni rumah ni tak boleh tembak sebarangan <laughs> pecah-pecah je bo nanti kena sound ok eh, tak apa kita try ya sekarang kosong ok satu empat tiga. 136 sorry terlanggar tripod pula 145 145 143 for you 144 ada ke 144 juga lah kan? kita lagi tak ok 146 terlanggar je 145 ha, ini memang out jawab tak cukup lah alright so saya rasa kita tengok balik lah uh, ini recording reading reading dia so dapat 14 lebih lah yang maksimum tu 163 so saya tak pasti sama ada uh, yang model saya dapat ni dia punya o-ring tu okey ke tak kalau uh, rasa lemah sangat kan dia punya FPS tu anda try lah tukarkan o-ring yang ada dibagi dalam box tu uh, supaya seal tu lebih ketat dan dia jadi lebih kuat lah sebab saya tak tukar lagi o-ring tu sebab tengok reviewer yang lain semua uh, siap-siap uh, tukar lah tak pakai yang original punya pakai yang hitam dia bagi spare tu So uh, mungkin kalau dah tukar nanti uh, dapatlah dalam 150 160 ke. Sebab ikutkan dia punya FPS ni dah memang lebih bagus daripada P1. So uh, juga tidak tidaklah uh, sensitif sangat sebab pakai bateri tak pakai gas kan. So Blaster Mania pun ada jual. <laughs> kalau P1 memang tak jual lah. Jangan tanya banyak-banyak lagi memang tak jual. So kalau anda nak uh, Glock dapatkanlah 3D Glock ni daripada kami. Tapi boleh juga saya nak bagi tahu stock memang tak pernah cukup. Ini pun memang dah cukup perik dah nak menunggu baru dapat. So anda uh, kalau memang berminat dengan uh, unit yang ni so try dapatkan daripada kami lah try lah PM PM kepada Sean ya. Alright, saya rasa video sampai di sini saja dan kita berjumpa lagi pada video akan datang. Terima kasih kerana setia bersama kami dan disebabkan sekarang kan ada perintah kawalan tak boleh nak bergerak ke mana-mana. So, memang susah sikit lah apa-apa bisnes sekalipun. Diharapkan anda terus setia bersama kami dan maybe, siapa tahu, model yang ni akan dijadikan giveaway. So nantikan video yang seterusnya daripada kami dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye bye.